Follow me for Naples. Seguitemi per Napoli. Mi raccomando, la prima cosa che dovete fare è cliccare qui. Qui, sto ditino, <laughs> non so se sta andando bene. Cliccate qui, mi raccomando. Seguitemi. Mi raccomando. Non è una minaccia, eh. <laughs> Vi divertite, non vi preoccupate. <laughs> Iniziate a seguirmi. non me ne sono andato ancora, ho voluto fare un'altra un scena, quindi ve lo ricordo, cioè, vi raccomando, eh, non vi dimenticate, cliccate qui. It's time from today.